assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan mar kale kusoo dhawaada taxana aan uga hadlaya sida sugan ama hufan ee loo sameeyo warbixinada muuqaalka iyo filimada raadreebka ah haddii aad boggan ku cusub tahay fadlan raac ama rukumo si aad durba u hesho muuqaalada aan halkan soo dhigo mustaqbalka sidoo kale fadlan baaq ama fariin mid uun xagga hoose igu reeb si aan isugu dayo inaan u macneeyo meelaha uu mugdi galo ama usoo bandhigo mawduucyo baahi loo qabo waagaag muuqaalkan kii ka horeeyay waxaan uga hadlayay xulashada ereyga haddii aadan daawan muuqaalka fadlan halkan kore ka daawo sibay muuqaaladan taxanaha ay isugu xirxiran yihiin inaad kuwa hore daawatana waxa ay gacan kaa siinayaan inaad saani u fahamto kuwa xiga taa haddii aan halkaa ku daayo muuqaalkan maanta waxaan ku eegayaa waxaan ugu yeeray xeesha qiso marka si fudud loo dhigo sida aan horeyba usoo sheegay sheeko waxa ay ka kooban tahay saddex marxaladood marxalad bilow ah mid dhexe iyo mid dhammaad ah daawo qaybtaan uga hadlay miisaanka sheekada si aad u fahamto dhankaad doonta ayaad ka bilaabi kartaa si aad sheeko u wariso marna kuma qasbanid inaad halka ugu horeysa ka bilowdo walow ay inta badan sidaasi u dhacdo halkaad doonta ka bilaabe waxa ay sheeko sheeko tahay marka qofka aad u wado aanu sii qiyaasi karin biyodhacaaga waxa ay sheeko sheeko tahay marka sekinkii gudbaba qofka ku daawanayaahi uu ku sii dhasho walaac talan iyo tolow sideebay wax noqon doonaan haddii uu qofka biyodhacaaga sii qiyaasi karo waxay u badan tahay inuu ku dhayeelsado uu kaa gudbo waa inaad qofka u diri karto wadooyin kale ee aada misana kasoo celin karto waduuqooyin uu isagu istusay aan tusaale soo gudbiyo sheekada soo socota waa sheeko la magac baxday nolosha wanaagsan waa mala-awaal sagaashamaadkii la sameeyey oo ka mid noqotay sheekooyinka la isku wariyey iyo sheeka xiriirooyinka hirgalay ee luqadaha badan iyo dhaqamada badan loo bedelay haddii aadan sheekada ama mid lamid aadan horey u maqal isku day inaad garato halka ay sheekadani ku socotay inta aanay dhammaan waa nin lagu magacaaba jow waxa uu shahaadada labaad ee maamulka ganacsiga ka qaatay jaamacadda harvard waxa uu ka shaqo bilaabay suuqa saamiyada adduunka ee new york shaqadiisu waa mid buuq badan had iyo jeer lacaga malaayiin dollar ah ayuu kala hufaagu kala maareeyaa waa shaqadiisii ugu horeysay taniyo markii uu jaamacadda ka qalin jabiyey dhowr bil kadib ayuu fasax shaqada ka galay waxa uu tegay jasiirad yar oo loo dalxiis si uu buuqa magaalada new york uga nasto subax isagoo badda dacalkeeda iska fadhiya waxaa kusoo ag xirtay nin laash watay oo kalluumaysato ah ninkii ayaa laashkiisii kasii degay islamarkaana waxa uu ka dejiyay kalluun tuuno ah oo tiro badan jow ayaa salaamay markii uu ninkii salaantii ka qaaday ayuu weydiiyey inta saacadood ay ku qaadatay inuu kalluunkan tirada badan soo qabto ninkiibaa ku jawaabay saacado aan badnayn ayay iga qaadatay maadaama meeshan aan joognay aan ku sugannahay ay tahay meel kalluunka qani ku ah hadallo kaftan ah ayay labadii nin isdhaafdhaafsadeen jow ayaa yidhi hadda waa sagaalkii subaxnimo maalin dheer ayaa ku hortaalla oo ku sugaysaahe maxaad qabanaysaa oo kuu qorsho ah ninki waxa uu yidhi caruurta ayaan daruusta u akhrinayaa jimicsina waan tegayaa casirkii markay noqotay qoraxdu qaboodana xaaska ayaan kula qaxweynayaa maqaaxi halkan ku taal qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee magaaladan degan ayaanu wada booqan doonaa si aan wax u tarno fiidkii marka ee noqotana sida caadigaha ah, asxaab ayaanu qaaci wada tumanaa kalluun ayaanu bannaanka ku dubanaa dadka dalxiiskaahna waanu ku soornaa jow ayaa aada ula yaabay ninka nolosha uu ku jiro iyo sida uu wakhtiga u dayacayo waxa uu ku yidhi haddii biyahani sidaa qani u yihiin ka waran haddii aada wakhti dheeraada geliso kalluumaysiga oo aada shirkad samayso iyo doomo kadibna aada kalluunka adigu si toosa ah dadka uga iibiso ugu dambeynna aada suuqa geyso aniga kaa caawiya inaad abuurto shirkad weyn oo bulaasho oo dunida dhammaan ku faafta ninkii baa yidhi howl xun maaha laakiin hawshaa oo idil imisay nagu qaadanaysaa jow yiri ganacsi cusub oo rabix badan ayaaba halkan ka bilaaban kara ayaa ku jawaabay ilaa toban sano laakiin wuxuu yidhi haddii aan aniga aada ishaqaalaysiiso aan kaa caawiyo waxay nagu qaadan kartaa ilaa toddoba sano waan gartay ayuu yidhi ninkii kalluumaysatada ahaa kadib marka aan howshaa dhammayna buu yidhi maxaa dhacaya jow ayaa yidhi waxaad gaaraysaa isku fillaasho maaliyadeed waxaad noqonaysaa nin milyaneer ah waxaad degaysaa meel jasiirad ah waqti badan ayaad u helaysaa caruurtaada xaaskaaga iyo asxaabtaada waxaad gaaraysaa buu yidhi isku fillaasho maaliyadeed waxaad noqonaysaa nin milyaneer ah waxaad degaysaa meel jasiirada ah wakhti badan ayaad u helaysaa caruurtaada xaaskaaga iyo asxaabtaadaba halkaa marka uu marayo ayuu ninkii kalluumaysatada ahaa indhaha walac ka siiyey oo uu dhoolla caddeeyey jowna hadalkiisii waa u yara hakiyey labadii nin waa is gacan qaadeen iyagoo qoslaya waxaan filayaa in ay sheekadan yaro maladahnayd oo in la fahmo halka ay ku idlaan doonto aan la sii garan karin xilli hore ilaa laga gaaro weeraha ugu dambeeya ee labada nin ay isku garteen waxaad moodaa in halkii laga bilaabo sheekada ay haddana kusoo idlaatay jow waxauu ninkii kalluumaysatada ahaa ku soo celiyey ama barwaaqiya baraaro uga dhigay inuu toban sano kadib heli doono waxauu iminkaba inta badan haysto sheekooyinka sida farshaxamaysan loo sameeyey waxa ay leeyihiin qaabdhismeed noocan oo kale ah waxaa xiisaha gaarka u yeelaya sheekooyinka noocan oo kale u dhisan waa in sadarada ugu dambeeya ee dhammaadka sheekada in ay dib ku celinayaan oo aada u noqonayso iyadoo aanan sheekada lagugu celin ee aad niyadda adigu dib uga ceshanayso intaa in aada isku xirto waxay u baahan tahay qorshe qabanqaabo iyo hal abuur qorsheynta iyo qabaqaabinta sheekooyinka muuqaalka ah waa mawduucyo soo socda oo aan si bahsan uga hadli doono laakiin ereyga ugu dambeeya ee hal abuurnimo ee aanan ula jeedin abwaannimo waa halbowlaha muuqaal samaynta muuqaalkan kanxiga ayaan ku macnayn doonaa oo aan ku faahfaahin doonaa inta aan ka haleelo inta ayaan iminka kusoo koobayaa muuqaalkan xeesha qisowarinta ilaa amin dambe ilaahay inaga dhiga kuwa xogta dhagaysta inteeda xulka hana kala buxa nabadgelyo